kololo nebagamba e, severyazego i doubt whether you go back to state house i will never work in the government again i don't attend the national functions am mm. a pig it does not have reverse gear nze bwenjogera ekintu nkinywererako ate ngaonyumidde omukoloeuwbampa obutwa Mm. Eh. nalwala ngaennaku z'omwezi oba kumi namukaaga desemba omukyalo ono maama wange ah, owa kaputeni mm. rooyi tibola nnwanira ezo rainosi mm. nti rainosi kaputeni rooyi yazireeta waiti rainosi naafuna eyo ziwa ranki kati bane basala amagezi bwoba yagala okutunda raino ejjembe lyayo abachina bebagagula yomasava ede certificate teyabadde enkadde oba yafudde bulwadde kyovula balwanira wano ettaka bazitwali mu national park bazitireyo mm. you don't understand this kakati zo olwokuba sirimumpya mu bintu ebyo this mother of mine is emitolo woman yagamba nti abaana abakazi abaana abazaalibwa abengabyo bawadde nnyo ekitiibwa tuzaala abaana abagezi the old woman fru from london n'amasuuti aga nengatto nesaati mm. najja ewaka ewange naga kati omanyi essuuti eno njikuwadde ogenda kuwona ojambalanga ku lunaku lwe bagenda okulayira yes is ordination omanyi mutolo mala ojambalanga ku lunaku eh, president lwanalayira ekireeta eh, nga ki ekiri emabegawakyo yagamba ogenda kuwona nagokulaga eh, nti nekukulayira hmm. ojja kuberawo okulabe ojja kwambala eno era bwekyo obalaba nti abo basaku ababakuba hmm. toyinza kumalaebonyejjenja eh, kubanga ogadde bbala yabalyeku evioletinga covid rules hmm. ne bakusiba mu kkomera ne bakubonyaabonya ne bakuvunaana mada enkya noddamu nokola nabo ali muyiso ewange tekisoboka ewange tekisoboka hmm. hmm. naye nze sibanenya naye ihave the cost of resistance tukiyita cost of resistance famire yange eri intact siina loni mu bbanka how can you squeeze me how can you squeeze my bols emyaka kumi nena gyoka ginkoze mu gavumenti zinamanyira hmm. kwekolera byalo era the president kept mienirwakitula for three days nga ŋanya omulimu etutuuka ameria intervention nimbaga nzi temunsobola simanyira nga kukukola mu gavumenti mufiri hmm. mani very independent ate ekirala e, e, mmwe kyemutalaba tikakati mulaba programu zizino bazirwanyisa bazijjeko zino ate zibagulira hmm. pulogulamu yaffe ya biiti eno eya last week bagirivyuwenga nebwenkukubira akatambi eh. yes omulala nagamba nti they have already reported the man has said said everything. He knows what we are doing and what we are about to do. And if that man has information, it means the president yabirina. Era babadde baguze ennyumba nga bagitaddemu bullet proof, bagitaddemu voice proof, bekweke ng'omuwogera. Pulezidenti yayisa omu ku baminisa n'amugamba, genda ogambe banno bye bakola mbimanyi nja bakwata. kati ezo singa bazimba minisa yafuse mukalu anti yamuise asooka nabaga nti kuludawo soka okulingemuawo nalyoka ajja nabakubira obutambi waliwo era omukazi eyafuka yaduduma nti abo bakubira eh, eh, eh, bakantega nze nembaletera ebyuma miso badde bakoze enyumba bulet prof hmm. voice prof kakati ekiro mayiruli nasula mu kyapo nali nfunye amawulire nti baagala kuntemula nekiro nasuze mu kyapo naye nalabye muvumenti ngeri omusajja bayeka bashamba bayeka bashamba kati that man namulabye ku bimo byange nga bali babiri alina gyalashe ngaewa omukazi omu owamaje hmm, ngaagenda muwaaki ebyomumutalinga nebawabaddeyo waddeko meeting mu kiro kyolwaleero ku speak naye nalabyamuwa amubuuza ku lisiti y'amannya pulezidenti be yamuwadde bakwatibwe mu kucorruption mbalaba tewali wanagotudde wali mu capo gambe ate ebyuma ne bwenzikulawo bwente nigenda ebijjemu byababula byababula bibiri they directed military intelligence fairet waliwo omukwano gwange omu bamusiba kumpingu nebamutema emboka ayogera ekibiri nebibagula nebaleeta abaisirairi wano omusajja bamukolera jaketi lipera nemukwateera nebaleeta obukyayina wano naye this man should accept what the professor has told him this morning mm. professor amugambye nti yes you have a vision is not a vision is a desire kakkanako tojja kufuga ggwanga lino akakkane nze kyembewunyaako nti mwagadde okutta mukazi wange mukubye omwana mumpadde poison emirundi etaano mungobye ku mulimu nti do you think atyene given time ku nsi kuno ku duniyani wali balawo nnaku mwe bavuuka mweru twogera okujjako nga bona ovasizo nti human being paka mukabuli era mbagamba bulijjo tiowuliriranga nnyo ebigambo omuntu byayogera in many cases omusajja bwakugambanga nti mukazi gwe bwotampeere nja kutta ranawe if repeat it three times duka n'omukazi naye bwakugambanga nti musajja gwondebeese nnyo nja kutta three times aba kitegeeza ffe n'abaganda tugaa nti gamba obiwamu engaalisanga kumu bia givs yukaleki nkugambye tibavubuka mmwe ku nsi mu kabbuli ne mu ggulu tetuliddamu kukolagana why do you bother tumuwe sente tugule ebyuma tumuwenga mm, mm, mm. mm-hmm. omusajja n'atuula n'agamba nti abaganda kondo munkozeseeko mm-hmm. nti we can meet noga nti abaganda basiru abatujja bafuganga bwe twagala gwe nti kyebalina kimu kyokka bisinesi omuganda yalina bisinesi mugezi as use them nti can i join you a group of one tribe nga mutudde mutulondera omusika nti kati ijoin you mumulowooza lwaki munyimbe baleeta omusika mumulamirize lwaki eh, gwe mirundi gwosikidde kitawo mirundi mhm. nze mirundi abadde muganda wange mhm. nga talina kandesa wano nesente z'omusolo nga yazimba to inherit you bagaa nti osikidde buvunanyizibwa eh, bonna mhm. bajja ne bakulamiriza naye mu omuseka gumulamiririza mu pulezidenti yabuuza nti omugabe bamuteerako atya mulimbo oba mugabe kale atambule nga bati yevunza bamyusiza beri tumwini yaga nti atambule mumukwate how can one ethnic and not ethnic group akasimolo k'obuvubuka obubbi obuyina obufesinga ne criminal charges mu international criminal court somebody boasted but mine is international is a, a case I mean, what? I'm not involved. I'm not indicted except if by proxy I'm a member of the first family. Naye munnangu oli ye yakiri munnyo. Kakati hmm. ndabagamba nti Kaini teyali saberi. Singa ku nsi kwaliko threat. Hmm. Omukazi kasitaddira abaana baba omwamu mukola ebintu bibiri. Omanyi lwaki abaana bewaka bononeka. Mm-hmm. Abaana bewaka ekibonona si kyekyo. Kiki? Omukazi ateeka eddagala mu mmere alogebba. kakati obwana ne buba bwamaze edda okulya buli lyako abuwa oh, nebusiriwalira <laughs> ddala kwaba <laughs> tebuyina yirizi eh. tebuyina shiriki tebuyina musale ku mubiri zibukwata ah, anti ebintu byamwe byemukozesa abakazi biririddate eh. era guli oyagamba mm. ono bulaza nacole basamize bamugamba nti yabaga nti muleete abasamize kikumi apa mukaleta bafaza kikumi constitution square tukuve engoma tulabe nga temuli yanyenya nabagamba temubanaaza manye emiti egitabula omuntu manye eddagala eriranzibwa omuntu negafuuka amayembe mhm. anatoli yagaana ne badduka yali abamanyi nti oyinza okuteeka ebintu kati waliwo omusajja yajja ewange naanti omanyi nakutta akapapula ka mukazi wange mhm. ngaomusawo omuganda amugambye temuteere mubbi w'omulalo mu mmere nanga nti si kale yandindisiza biwa abaana bange omugaiomuwa impossibility eh. oyinza okulaba omulalw apa amaggu ali omulabyeko ngaomugjeewa baba wa impossibilityamwejjako baba wa biimpossibility kakati kitegeeza mbagambe nti omuntu otegeeranga byayogera hmm. when a man makes a statement or a person nti tukitegeera president museveni yabagamba ono ye bamugambye nti ekyo what you have is not a vision is a desire president museveni yabagamba nti you many people don't have, you don't have a vision abantu tebategeera vision ekyekitegeeza bamwambalira kwambalizi vision tekitegeeza magezi mm. vision tekitegeeza intelligence vision means a dream you have today whose fruits will be realized in a period of not less than 20 years ye museveni wababalira kyavudde abafuga ebinywa yes ekintu kyekyakoze olwaleero emyaka aga not less than a vision means a dream you have today that will be realized after a period of not less than 20 years kakati many people say nti museveni yagenda munsiko lwokuba akalo kakinana era afa atiyo wayeni museveni wentu daressalaamu hmm. yawandikira abafurerimu ebbaluwa babakkirize bagende mu buyekera emozambike mhm. yagenda nemuto wa kawanga oyo babutisimu kawanga kawanga toldme nti omusajja namutya bo tebaddayo mhm. instead of going home for holiday museveni used to travel to mozambique baabateekanga mu binya enyonyi zabapotego nezikubabomu batyo bagwemu obwoga banne tebaddayo kakati njagala nkobule which came first the election of 1980 or going to mozambique for training it means museven realize the importance of the gun in the university mutraining mu 69 at which came first whether you had elections or not, Museveni would have seized an opportunity to go to the bush. Wangu already had that training. Yes. Where did he go? He again the North Korea. Hmm. Nabaganzi says the Kurugurugu. Unaze kurazi. Mungiki is a pistol. Niba mulete lomu sajia <laughs> kanu. Na mungiki is a pistol. Imagine a student. Mube mkweto. Tayagala kulambula North Korea. Mm. Uh -uh. Ebitu bibi nabili purposeful. Yagende Congo kufuna ye mundu. Mm. Na kuata akatu. Mm. Na itakuleke. Na itakuleke. tanganyika esinga obuwanvu mu nsi yonna agenda wa mukongo okukima omumunga yasanga omukongo naye emundu tazina mm. naye waliwo enkima teyagirya mm. naye yalya muzigo yanywa omubisi gwenjuki two days mm. anoonyaki kakati gwewotandika nabagamba ekyokubiri nti museveni kyabalemedde teri muntu okulembeze oponentiwo alinga bulwadde the moment you fail to diagonize the disease togisobola mm. covid tubadde tulina sanitizers mwaga nti kataka yatulimba but the professor aba minister heris bali bamuganya okulaba museveni professor nazir is a black an expert on viruses era yeyajja waliwo n'omuvuuka bamwita kyakulaga ali yabeera ne magoola naye mukozi waddagaa yajja mm. wano nga bakumuganya okulaba pulezidenti mm. kataka namutwalayo nalaba jjo ofono ngaagati kataka yizeeraye how ofono has never visited the hospital the, the complex edwanga manufacturing company which was brought by that man kataka gwe yatwalayo they are going to manufacture drugs for american market mm. kakati ovuma bwaki kyobalaba nze once i move in kakati nze mbagamba nti bwenkugansi nakugaa nti kwenibs balisomako birango byabafu nebajjako eno nebajjako eno nebajjako eno nebajjako eno nebakuba obulango osajja kali mukedde nekaba oli mulalo bayise nyina mu sikukuba enyondo omuntu engoga nti kusonyiwa nti bwenyinza okusonyiwa oba <laughs> osaaga oba osaaga busaaza lubaaleta kubirwako mpaka hmm. bwatajja kakati munaddamu kulimba ki hmm? tekujja kubeerayo gyekuli so tamu strategis ezikola mu politics naye ze bano kyembagamba nti okulayira bwekuggwa bagule ekibuga e, abantu bano tebasobo era kakati guno omukolo guno gusiidi abantu enkya bajja kukola a ugandan cannot remain in his house for two days zenkolawo zendya dabozedi enkya mujja kulaba ekibuga nga kikola e, e, abantu bano baagala ku etasobola kubeerawo nti kafuze kafuze radio uganda bagikutte nti nga badda mu luguudo bazina naye e, museveni yakola protracted way yabategeera nti shortterm strategy okudda mubibuba okutega bomu tebijja kumalako omuntu kati tayeekolera yo nokwate these women onakubuulira hmm. omukazi yenna kati tatandika okufuna yinkamu thats why marriage is break down kati tegeera nti kyomuwana abala basobola okimuwa abaana bonna kati tabakula ewaka bajjawo nyaabwe luli bategera nti omubonyabonya nali mubabonyabonya twabazaala bati bafunye empowerment famire yewaabwe bwebe omugagga omukazi oba tokyamubonyabonya mwenye namuzimbira enyumba namutwala empowerment our society is depending on abantu babadisability nti bawagala nebakuba emundu banaduli bekutuuka akalubaliza kiwanda people have been disappointed <laughs> abawayo ogundi ettaka lyabwe nebalwanirako olutalo babagobye mu ttaka bali state landless so uganda nso kyayina nabagamba nti munnauganda alinga omukazi afumbiddwa amali amangi okunoonya omukazi oyo omuwase awasiza omuwala omutaasinga anti buli kyomugamba kyonna mulaba abakazi nga ayina abaana bana mm. naye nga yabasalana mubasajja banjawulo mm. si malaaya mm. disappointment waliwo ekijjanjaba olubuto nalowooza nti olaba kirujjanjabi kankizaalira omwana nakyo nekiduma naawezaaba kakati omukazi omugezi aga nti y ono ayogera nga taata gundi ebyo byonna byaŋamba byatatatankula thats how ugandans aconductingthemselvesthehave seen all types of government eku ejunta eh, nebaga ejunta eh, eh, gundi yamamajene gundi nebalaba gavumenti ya unrf nebala gavumenti ya le nebasala emiwendo gyabantu nebasala gavumenti ya binaisa nebekalakasa mu lugudo nebakuba amasasi nebala nebalaba gavumenti ya museveni nebazina amazina agakola bijo agakola ki bwebanoonya abazina amazina abazina luli eh. nobabuuza omuomu eh. abazina amazina oyinza eh. okusanga abazina kuolu wakati ate bebakaaba <laughs> uganda ekibuga mukiggula abantu bakole olweggulu abagenyi bazze abakikozeeko mwebale abalidde sente kati bagenda kulambuza bizimbe ogenda okulaba tweera ezisomba ettaka ekiro tipa abantu nga bategeera nti bazituuma nsenene bazituuma nzige bazituuma covid naye baziyitako bazitunuulira bwe bati sizamwe <laughs> amuterei ugandans conduct them selves like those europeans and americans ebizimbe byebabba mubutu byebizimbe ate bano byebaguze mu america kati ate nabo nebabibajjako kati ate gurupu ya bobi wayini wesaba visa ate egenda kati ne bobi wayini nga yazze mu buyinza naye ajja kubigulayo mu america n'abawo wano bwe bali ebyaba nubbi biriwo ebyaba kyolina balamu biriwo era bali abasajja banubbi bagamba nti mukazi muganda maiti aluwa bintu masaka maiti aluwa bintu masaka mukazi muganda bintu aluwa maiti aluwa bintu masaka gwe nze waliwo ensulo ewazana bayitamu mukinubi twayitangawo mukinubi bai 79 waliwo sebbi ngaliwo alifadulu ngaliwo kaddugala waliwo omunubi omulala ayina enkoko waggulu eri erina enkoko nyingi nnyo ewazana ekyayatikirizaawo eki nkoko ya boiro where the nubians now wasigalaku muzikiti hmm. these people stake toyinza kwegamba nti gwozimbye kalina eno nozimba eno nozimba eno no, nokola petition gomanye abantu abo wokoera petition bagenda nibagaa bane mugende mubalaba abagirimu neri emukono neri ejinja neri rudawa kakati ono omukazi yebakubya ebuuso ono omukazi nakuma ti mm. simanyi simu ye nalimwebaziza nakuma ti yasooka nabalinda ejinja nibafuna lisensi zebikajjo nebabba abantu lole yebikajjo ya millioni satu amuwa ataano kubanga ye abayindi bekobanye nabano kakati onakuma ti yakoze fakitole y'ebikajjaamulo yasose ggula ba layisinsi n'amafuta sente ze za transport azikuddiza kwata ebikajja temulaba ebikajja bigenda munoza ne uganda hmm. yabamaze is a new entrant batugamba mu marketing byaway of a new entrant yaba studies anti layisinsi mwazibawa be batunda ebikajjo nebakuba kino ekyamayiro ataano ataano nga bo bakimanyi abo bannakumati liri okufa bakikuba fakitole ya amulu gwe tosobola kwebuuza nti amulu eriyo ebikajjo agenda kubijja wano kakati bamadivan bametta abeyambisa abafere okubba ku bantu bejjinja e, ebikajjo kakati ono omukazi ate yaguze lisensi balisensi beyaguze loole yalinyiddewo ebbeeyi okuva loolo jijja ejjinja okugitwala amulu n'amafuta agakuddiza <laughs> amazima gakatonda yaba maze tewali constitution ani yali agiganya the reason why enali mu extendedi term of office from four year to nine yali constitution naye nga bonna batunudde bwe bati teri abuuza tibannange bwe tugenda okulya emmere ngaomuliro tiwali ngaamatooke tiwali tu bwe tugenda okukola constitution yagikolera emyaka mwenda teri constitution yali ekoleddwa emyaka mwenda egyenkana n'omwana egyamala mu lubuto the politics of symbolism bwetutuukaokola constitution kanyamba bwe bagiwa mutunuulira yankubira esimu naga nti onsekerera nnyo nonjerega kanyamba yagamba the constitution weve made is the finest mu nsi ihave read through all constitutions except that of north korea and because is the native language eya uganda yesinga naye yagenda wa president namubuuza nti constitution nkuteremu kiki oyagala ndi ah, ah, let us make flexible constitution hmm. ekisanja kyasigalamu ngaekisumuluzo kirebeeta mu munyolo hmm. it was amendable kanyamba kyamulimu okutegeera in ghana the constitution of ghana states no president of ghana shall rule ghana for more than two terms of fayers each mu uganda constitutioni ngegamba tewali president wa uganda nafuga two terms naye ate kikyusibwa eh, osobola okwenda ku hausigaalo nga mukazi waluddeyo mulumbe eyo bayibuli yawaeyo bayibuli yawa n'ateekamu tenyas aria hmm. ne bateekamu nti oluvannyuma lw'emyaka kumi wanaabeeranga wakakiiko ka constitutioni akabuuza bannayuganda ebyasigala nga ababuganda be basooka okkumba mu kibuga babajjiremu federo abamala ekipate ne bajja babajjiremu enalemu ye yasembayo okujja mu two tams nebagamba laba bano tugenda masaka ne tusalawo tuleke emigugu mu paaka kakati bwe tuddayo tuvuma wampuuta tuvuma wambizinta giteekamu we agreed emigugu fenna tulina ebyasigalira owa federo ayagala lwaki ate museveni musajja mugezi eyali kyamani wakakiiko yali sempeebwa nga sempeebwa ne katende bamukwano nnyo nga katende yafuga mengo abaganda be basooka okutwalayo ebintu byabwe mwe bababwanulireyo yawanula aleme kwejjiramu aa nze njogera n'abantu nyinza obaga nti batugulire ku soda wano osooka kubuuza nti gwonywa kikaaki nze siyinza kugulyamwe nga sijja kunywa didiyakisupekiti nrm ekisanja kyasibwa nabagamba ti if you decide to release prisoners you must accept even the one who killed your mother naye ja muta kubanga eh. osazewo kutabasibe bonna omwana we yatta nebamusiba ebibiina naawe kenyini owa federo abantu tebakwagala ate yabaliira amagezi kyebatategeera ca sempeebwa ne odoki banjawulo odoki had to write a draft and give it to an elected delegate constituent assembly for promulgation sempeebwa was only reviewing and by reviewing ebiwandiiko ebyava mu buganda 90 byali bigamba federal eh, nga wetukoma they had to be subjected is it possible biwasebye bisoboka they had to be condensed mwe an erected ki bavayo ngaogusima ebbumba mm-hmm. yes tebasoma political science omuntu atasoma political science ne logic ne propaganda musekereramuseveni is talented he detects enemies from far teri amwesimbyeku kwatatuzanga katebe besi yava katebe mwala batinyefunza munothern uganda yaleta baminisa nga bakubye embooko yasibayo emyezi mukaaga nabaleta nga basekudde obukongovule omanyibwe yagamba yagamba mbu muhelikopita mulimu empingu bakuba bakuwamba pairot yabakuba obukongovule nabakuba budo bwonna <laughs> nga nga tinyefunza bwaba agenda ewaabwe esemba buli helikopita ehovalinga ovaizi convoy yamunutrizing omulundi gumwe ekyuma kati sakigaayo amayinja tosibira ku bulo hmm. omuntu kati samala okugaaya enumba lekakuleeta kutya yansi enene biba biwedde ekimira ente puseduka buddusi teyesiga njala nga eh, yekunkumula mbw embeerera yesobola eh? kale genda weereege samanyi nga nabanyumizano nti omusingasinga basingasinga baali basajja bagezi hmm. batambulanga netabanize zaabwe nga bamaze okutegeera nti abakazi bawano banafu akuba enduulu hmm. kati yabagamba nga nti mu buwanga bwagwe nsooka kusiba mikono eh. Eh, ku kitanda nasiba ogweno neno eh, nga basajja nno bambavu kojja kimbo yaliza naba kujja naye nga basajja bambavu sibe omusingasinga alya kamulalibwe <laughs> tasoboka naye omukazi yayita munne bojo yija tunojole enusu ngaenusu eganye <laughs> ngaamulemeddeko omusingasinga nayitayo munne naye yadduka buddusi <laughs> anti abaziba bebasooka okwetunda mukampala muno eh. era mwe temumanyi hmm. nga kyumbaala mukimanyi kyekitegeeza ah, ah. kacumbaala eh. ah, kigambo kyaluziba eh. omukazi kacumbaala abeera akawowo akamuwunyako akalinnakyo gyekacumbaala hmm. ekiziba wani si butungulu mm. kyebabategeeza kyava mu luziba omukazi abeera nenakyo nga bwolaba tekakati mulaba abakenjajaabo mm. waliwo asala ente omutali kawoowo mm. nabaako asala ente nga omukono gwe gulimu akawoowo kani kacumbaala bwekiri kacumbaala kigambo kya luziba ti omukazi kacumbaala abeera n'akawoowoke nga siwa pafumu gwe bayita kacumbaala agula sente nyingi Eh, abendali bakolanga bukozi omanye nti endali nazo zaali fasoni ngaomukazi owendali agula ente nyingi eh. endali bazikola webasa omwana wansi nga bebe nomuyisako ekisiki kyomuliro kano lino lidde eno nalino <laughs> naye mwe mwakulirawa kakati bagambe nti museven detects enemies from fa nze bagenda ne bamugamba mirundi yakolagana ne bobi wayi yabagamba mirundi zasoboka ayina what is doing nga nze mbakoledde ekintu kimu ainflatede bobi wine nimbaga bobi wine bwamaanyi okumuvuma tebajja musobola temujja kuvuma bobi wine musobola t ayina abamukoleramu munda mu gavumenti yamwe mulimu pawulo muwanga bobi wine nga si bobi wine nabawandika akatabo kange nembaga nti bobi wine and the story of kasobeza nali ntegeezaki kasobeza mubbi wa munju muteesa naye nemukwekemba musangazirite wemuteeka ekisumuluza abamanyiwo sakawandika akatabu ti bobi wine and the story of kasobeza nabaga museveni detects enemies fromfa and museveni does not believe in political assassinations museveni just send europe and you hunger yourself bonna bwabakoze museveni tatta kitagenda abaganda bagandi kitagenda azaala bagenzi if you live longer you bury your own children the wood be successors of museveni bonna baweddewo yogerayo omu kitagenda azaala baki fe omukulembeza nola mu buyinza tumutegeera omusajja abaga nti mwe revolutionary revolutionary tabeera natamu limits revolutionary ajja nsi kugijja ku point emu kugi transformation of society kati omusajja namala okugamba nti omukazi naga nze naalongo ti maama tokunonya okole emikolo gyembeerera the man has told you tulina ebigambo bisatu a revolutionary a statesman and a politician bano besigibwa politicians they interested in winning kyobalaba naye contradicting kigwa leero nekitaggwa mwabe masaka mujja kumulabako ngadduka ye yaddukira mu gomesi you don't use short term strategies in politics nti e taamala emirundi muzeeyi mumugambe tebyamulwanya bizeemu ebyamulwanya bizeemu muzeeyi akalulukako <laughs> gundi watamidde you cannot move from one extreme end of politics to the other except if is divine the moment i start attacking museveni even the support i have will disappear i have to maintain myself tebabadde bagadde emotoka awo mpulire ntibakubyensakuma byembagamba abapoliisi bayimirize emotoka yange bonna ne bakuŋŋaana babuuze ku mukukunavu amuthionde person who can talk about deryasaaku tibabasalako sente baziteekawo nobody else kuweresa ayogera ku organic case enkya fase one ekomekerezebwa museveni who can talk about it is me is me omulowoza nsaagala sente naye nkimanyi nti okujjako umalu yayingira obusiraamu nabbi yasaba nti amaanyi kakozesa okulwanyisa obusiraamu nkukinkolere atunde obusiraamu nakimukolera umalu fe mutwita sawulo sawulo onjiganyizaki katonda naba nti onjiganyizaki sawulo yafuuka pawulo and as written the bible a court of the bible was written by naye mayinja mayinja agwamu abo taata wange bidandi olinake wekoledde ronda museveni ii ate okiwuka otya tiate omwesimbeko sooka otubuulire museveni oli mulanonomulaaapoti ekyo obalaba nti abaopposition tebasobola museveni kateega yakomyewo mwenyenazebetikam yakomawo wazifout museveni natakomawo kakati bwekiba kitegeeza omukazi bwakugwa omugambanga nti mukazi gwe ntie njagala kuwasa naye balaaliruddawo eyasooka nti ali bweru soka webuuza ali mu mimwanyi yafa mu kabbuli oba yagenda ku kyeyo kati bwaba yagenda ku kyeyo mubuuze mwayawukana muti aludde nga simuwuliza ee kwegaabwe alitandika omuwuliza agenda bugezi kuba tebalina fundamental differences abavuganya museveni tebalina fundamental and there is no person who hates museveni taliyo era i can predict ti bobi wine kasa gurupu emu emuddukako negenda etesa ne gavumenti for peace five years from now mujja kukirawo politics aliwo wano politics tebamubala kuolwo Mm. politics nga kaati ono ayagala ogwa president bamuanointing yagambye i cannot step down yayolrede there kati kebakunyige mu myaka etaano ajja munyiga mu kyuma kubanga politics pacify uganda first nabagaa nti abantu abaali bakoledde nnyo kuteesa is an expert wano mu politics wawano and is tiring abaana betulwana ebyo bafunye emirimu twabalabye is detiring mm. and nexperience yemuntu kuteesa namulabako ebintu bisatu nze samulabye gure yonole disagreed on buses mm. ate tezaali zaali zagundi zaali zatukikaire kuba nenzijja kwegamba mulye enjuvu mulye embogo mutulumbe nekumukene Ah, oyinza okulya enkoko nolonda n'obukugunguka wansi kapa tekuluma engalo tuba tumba engalo yiikira takisi nkubattule kuba nange bwenembekera <laughs> naye kuteesa bwe baali bazimbye fensi eyo gyolaba eyetolodde paalamenti kuteesa ayimirira mu paalamenti n'abagamba i want to thank the mr speaker yali butagira i want to thank parliament the government, upc government for the first time because the area under which we express freedom has been expanded omubaka wa dp yayogereranga ku madaala ga paalamenti kazinja yabuliramu omuntu ogenda eruwero bakisamba omugerwa had to be cleared by the local dc nathan calem an mp to address rally in his constituency segundi uh, yafeesa esabiiti bamuleeta bamusibyengaekitereke ku paalamenti nti muyeekerere bamugasukaawo so naye at least people talking ekyo omulundi ogwokubiri kuteesa baali bamusensalinga mm. n'ayimira mu parliament akola defense abantu babiri abakola defense impressively kuteesa nemuhwezi kubanga wini byanyima yali agala embaga yamuhoza efe how could a daughter of a censored minister marry the son of a president nemugamba kuteesa tuulawalenkokubira abasajja bano era mubantu abamanyi nti nina amagezi mumutwe nakuba abasajja babawiniawo okubaogoloza nga strategy yabwe ngimanyi kakati kuteesa bwagenda mu parliament naawa defense yamaanyi nnyo naye gundi espeed defense kakati eyali speaker n'agamba yes honorable minister ive heard what you have said but your defense is too legalistic oyinza otya okugamba nti parliament ekola amateeka ate ono ayogedde byamateeka nnyo nogana naye gwe mukatuli kiggwe kalina alinagambo naye gwe ebintu byonna obijja muvanjiri obujulizi bwonna bwolese bwetololera ku vanjiri sheeke nagamba omusiraamu byonna byoyogera wano byakulaani ate haw kakati ate omugoboozi naye kuteesa yamukolya statement bbiri kuteesa yagamba hmm. as a member of parliament have to abite with what you are saying because I have to respect the speaker's ruling. But as an intellectual, if I find your ruling wanting, not all, okuteyategeera nti amuvumi yamugamba nti as a member of parliament i respect your ruling but as an intellectual your ruling is wanting natula okuteyategeera nti amuvumi next on the agenda obwongo babulina mm -mm. yeteyalaba <laughs> kakati finaly eh. tuyina nkugaye nti omukulembeze anala omubuyinza tumutegeera talina nsonga gyakola nagimaliriza ogati musebe talina sente ziwaba emengo neziggwayo abamubanja abirwero talina sente zabamu gweyinza okwagala gwobanja afe bwafa mwe bali basasula ono ayagala obwa pulezidenti mwabamanyi nerwero yagendayo abayudaaya baaliko abamaanyi emisiri naye falawe yali abamanyi bwe yafa bafuuka baddu god had to send moses kati abo bonna tebasobola muta mayiga ayogera sente zabanja aa ah, zebakuwaluli zakolaki tusoke tubale zebakuwaluli t how did these property is find their way into central government by the time you made an holy alliance with obote um, um, um, museven was a student by 66 obanje olekamu bwaba mirundi nga alina e, e, e, ekyapa kyeyaleka mu banka sivuma wa banka nsooka kubuuza ti mirundi yekireeta wano kyajja kitya eh, tebakimubbako all what you are saying ate ebimu bye basaba si byabwe osaba embuga z'amakombolera zizo embuga z'amakombolera za baganda embuga katikkiro alagidde abemasaka bave mu mbuga ya pookeno yo tina public properties bwe tufuna gavumenti newera eddiini nga yabacommunist kwegaba bwe tugirwanyisa neevaawo emizikiti gifuuka gyani nti mufuti aliwe yagitwala this were public utilities tijubangako byemengo naye bakiwala bagezi basalira museveni yamagezi buli ewali egombola waliwo sikw yamazzi kumi buli ewali esaza waliwo sikw yamazzi asatu mubiri banoonya kubba ttaka bwebakiwala bimale if you are demanding sente museveni zakuwadde omulenzi oyo yagenda yejawoloziroyisa enkadde omukazi wakomerawo nakugamba nti kiki musejja yenyibagazi yali mumuzikiti agenda okulaba nga oliwo atagenda nambuuza nayegwe ebigambo byenjogedde ebikosebye wano ndina edda ssebo byogedde byonna byabuseru naye wayimiridde ku musaalo gwange gwembadde nnenzi eh, kakatiyogedde byonna mayiga yagenda najjayo lozi loisi enkadde nga kitegeeza nti ebyamaanyi byonna museveni yabibawadda naye mmenga eyina enkola ejjo gikubya tibuli lwerabatwabo mu central gavumenti era kyekyakubya nemmengo mu nkaaga mukaaga oba teyali alwana na gurace yibengera mutesa nabiyingira mune bamusekula besigi alwana nono bamutuuziza akatebe era mmengo yawagira besigi ono tabasekula nemujja kufunayo abasekula mukino kakati nkugamba nti ensi erimu emmere timuba riot ensi eri mu private sector olwaliro nebaliga nti muggulewo amaduuka baali gaguddewo eggula ababodaboda bagenze nakibooko tebaliimu kati baliyo eki ensi erimu riot abensenene bakuba besige mboko kusalimbira munsenene ensenene zigwa mu mwaka emirundi ebiri oleete ejogolyo baliako ewokufa abensenene bakuba besige mboko nadduka nagamba <laughs> bobi waini tosobola kutabangula kampala ugandans in the infom sector kyobulaba nti abalabe ba museveni yoyo omukazi kisaka atwala omukazi mwowina atabangula owina natira esajja etemu nalitwalayo litta abantu mwowina when you are organizing singa bomwe bino begata ne besiki begata ne bobi wine obakolozi anonya yo sente akayongo ah, tebamwagala e eh, ye museveni yafuna kyenda ku kikumi every leader wabaaba amamwagala n'abatamamwagala if the republic face is split in several factions oyizakyoga nti kayongo ye tebamwagala baagala ono omukazi abaawuliramu abo be batawaanya ah, te munauganda katitola bange eggwanga nga liri mu private sector singa temubabbye mubalumba abavubi enyanja nogyasa nobba enyama yaabwe nogitwala mbu eri mu faludon nobba amata nobba kakati nabagamba nti mbabuuli ekituufu kenya has never rejected yowa maize it was a feud between two family members omu yatta amata ga munde nono kasooli wani gwe baayiwamu ettaka mumbuulire kasooli wani ani yayiwa akawunga kagunde akawunga ka apenye ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, nakayiwamu ettaka n'ebijanjaalo which had already been commissioned by the president wa bobi waini awa ah, bobi waini mm-hmm. nagenda ewampwenye nemugamba pwenye naŋamba naye gwe lwaki nwanirira nnyo namugamba nti silwanirira gwe apwenye gwenwanirira mumanyi this what i told you im not fighting for you nga akawunga apwenye gwe basooka okusaba ebijanjaalo n'akawunga ne baagala bayingiremu ne baddira akawunga kapwenye nebijanjaa nebabiwamu ettaka mandera ajja kumaapa kakati bagenda okuneeregamu mbu mandera agenda kuntwala mu kooti nembakubira obutambi nebakubira obutambi nebadduka nga nabakwata dda diri yonna nga nyimanyi eyaba makubi makubi yaze ekakiiko mukabaka aleese miliyoni kikumi makubu yasimanyi sente gyeyazijja ajja kukakiiko bwebagendewa pulezidenti basooka kuwabiranze kanonga keyisa kati keyisa keyisa kati paka lebakafumudde mu new vision katya wakalabeko ku mukolo akasajja nekakuba abaganda nekabamala mu gavumenti kabaka akawadde obwami abukawe kati kalinyeko ku mukolo gwamayiga bamayinji mayigaba oluwombo lwenkebuka bamulowooza nti abaganda basiru tegeeziuga nti ensi kati tebeera mu private sector tebeera mu riots no abantu bano gavumenti bagi eriwala nnyo kyobulaba mbagamba nti weni rules kakati nga oyo archbishop owangirikan church ne kabaka babagemye does it have an impact nti wagamye owangirikan church walabyo abakristaayo abagendayo gwolidde miliyoni zokumi dayana najja akugema bano abantu tebayina tebesiga ministry ya mukizanyiddemu nnyo okujjako nga dayana noono omukazi omuntu ogulu ninga mangadanga abavuddemu <laughs>